Siapa shout out apa shout out? Oh, shout out kayak. Anong pangalan? <laughs> shout out kay Bayrusdin at saka Jan Mel. 'Yon. Mga scammer kayo ah. Hindi, search mo ba? <laughs> Tell me pretty lies, look me in the face Tell me that you love me, even if it's... Marami, marami Marami lima din sila lima apa dan sila apa dan sila ingat ya ingat ya kalau kau tangkin aku wala ako wala rin akong baril wala rin akong baril may kalaban sa ibaba virus kalaban sa ibaba virus ano May kalaban sa ibaba. Isa. Oo nga. <laughs> Kaya nga tumatakbo tayo. Takbo kayo dyan, takbo kayo. Tama pa naman yun. Ito lang sana yun, kung may baril lang ako, rush na ako. Parang balikan natin, balikan natin. Hindi mo tayo, hindi tayo. Kalma din sila, nasa bahay yung isa. Number 4, meron dyan. meron dyan. Dito, dito, dito. Adam. Adam. Truck? Oh. Yun, bagsak. Ini gitu ya kayaknya hmm. pak di bot di bot pa isa dito. Meron pa isa dito. Meron pa, meron pa, meron pa. Boss. Ito yung isa. Meron pa, meron pa, meron pa. Likod mo, ay, boss. Ayun, virus. Sa isa. Pahil. Pahil. Pahil na lang. Pahil dito, pahil. Meron sa Est ha. Meron sa Est ha. Pahil ako sa number 2. Pahil ako sa number 2. Meron pang isa, nasa baba ata. Um, Diyan na, diyan na, diyan na. Ayun naman dito. Wala ka. Wala ka. Wala akong life. Pakai kami. Ulan ini mulai. Nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy. Các bạn còn màn nữa. Luôn. Cái còn màn nữa. Dami nyo ah. Dami nyo ah. Laman lang ako ng light. Laman lang ako ng light. Pagahin lang ako. Pagahin lang ako. May heal kayo. Ayun ba na yun? Ayun ba na yun? May SD joke yun eh. Wala ka ng life. Ayun yan, ano. Number 3 advantage. Ano mo yung boy? Boy. Concentrate ka na, simbol na. Alam mo na, alam mo na. Masyado, masyado, masyado. Inaubos niya lahat. Number 3 bandage siya. Oh. Ayun, namatay. Akin na, akin na. Alam, alam, alam, alam. Ayun, bandage. Saan, saan bandage? nyo. Lock, lock, Puta. Yan na daw. baril. Nasa penthouse. Diyan Mel, meron pa dyan? Oo, oh, ah, dito. Meron dito. Asan, asan? Down, down. Sa, nasa loob? Anong floor? Uh, Second, second. Tara, tara, tara, tara, Sphinx. Dito na si Janmin medyo Nakabang sumipinta, sumipinta. Wala na, wala na. Pa shoutout ta, pa shoutout. Oh, shout out kayo. Shout out, shout Anong pangalan? <laughs> shout out kay Virus din at saka Jan Mel. 'Yon. Mga scammer kayo ah. Out, out. Hindi, test mo ba? <laughs> Pasupport na lang, ano? Lars. An anong pangalan? White Shadow Airborne. Yung pangalan ko dito. White Shadow Airborne. Oo, yan. Scammer. Ha? Scammer. Scammer. Scammer daw, scammer. <laughs> scammer. scammer daw. Meron yan, tignan mo kasi. Shadow Arbor. Wait lang ha, ah. search ko ha, ah. search ko, search ko. Sinabi niya agad scammer, di pa nga siya nakakapag-search. <laughs> Pinoy eh, ganun talaga sa mga Pinoy. Oo. Oh. Bubating ko naman kayo, huwag kayo mag Oh. Huwag kang maalala, i-upload ko yung gameplay natin. Ah, sige, sige. What Shadowborn? Oh, what Shadow Arborn? Arborn. Arborn. Arborn. Pangalan niya. Precious ko lang ah. Ar Arborn. Eh, <laughs> yung pangalan niya taro. <laughs> yung pangalan ko dito. Arbor. Saan sa tulong? Ba yan? Ano ba yan? Bagsha, Tulong ba Shadowborn. May kalaban? Arborn. Tango sa tango. Arborn. Uy, patulong. Ah. Tods, wala naman. Scammer kayo. Ang scammer, <laughs> gag. Baka spelling. Wala feeling. nga, Lods. Ka. Yung IGN ko dito, Tama. kopyahin mo yung IGN ko dito. Hindi, scammer kayo, scammer. Teka lang. Ano, doon na nga. Lapir. Watch right shadow meron pa, meron Ba yan? Buat coilage. Asan yung scammer? Puro ano lang ako doon ha. Ah. Puro assist lang ako doon ha. Ah. Wala din double arrow. Ay, Ay meron pa, meron pa, meron pa. Asan niyan? Ano niyan? Di ko kita. Ay, Nasa may bundok, bundok. Bundok, bundok. Baba. Oh. Nasa baba. Ay. Ah, bot yan. Ang ina mo. Bot lang ata yan. Dead, tawad to, tawad, tawad to. Ito mo may binabarog. So yan, bobo ko. Pwede ba nga akin yung ako? Ayan, nasan po yun? Ayan. Yeah, naman. Shadow. Whites, may S pala, may S. Ay, ga. <laughs> Pado ba ng shadow? Ay, ang putik. Whites. Ikaw ata yung scammer. Baka ikaw yung scammer ah. Shadow na lang. Red Shadow. Red Shadow. Ikaw ata yung scammer boy. Dun sa number 1 ha? Ah, ito. Meron wala. Scammer daw eh. Scammer. Scammer. Scammer. Scammer daw, scammer. Ah, ah, scammer. Scammer, no? Palagay ako sa YouTube niya pag wala scammer. tara, tara. Kailangan na sa YouTube para. Matabalyaraw ako. Ano, for my trick. Kung ano nga, tunay kang YouTuber, matabalyaraw ako. Nabatambulok ko. Wala yung scammer eh. Bigyan saan double araw. Nasa yung na double araw. rush na tayo. Ay, nasa, na, nasa taas yung W ko. Naiwan. Scammer siya. Scammer siya kasi gusto niya mag-W <laughs> Ay, nanguhuli ng isda si Sphinx. Oo, <laughs> oh, maraming bot dito. <laughs> Nagkahanap lang ako. Oh. Yung totoong scammer si Sphinx kasi yung pangalan niya Sphinx. <laughs> scammer, scammer yung si ano, White Shadow. Ay, wala palang is. Patatas. White Hado. White Hado pa lang yun. White Hado. Ano ka lang kay Lad. Use pressure, oh. Ay, pressure. pressure. Ay, may kalabas na yan, ah, sa may... Dali, pupunta na ako, Pupunta sa atin, pupunta sa atin. Andito na lang, sandito na, nandito na. Pwesto, pwesto. Asan? Ay. May kalaban, may kalaban. Guys, meron na ako, Chet. 300 300 Keras bundok bundok 300 Sebundok men, bundok 300 Apa nih kak? Sabar ako magulat tua. Oi Lods, patulung Lods Ay, gago. Ay, ba to. Patulong, patulong. Ay, si Shadow. Ooh. Raider ako, raider ako. Raider mo. Ano na? Papunta ano dito, papunta, papunta na dito. Hindi na yung dyan. Number Meron ba dun ha? Ah? Bukid. Ah, pupuntahan ko. Ayusin lang. Pagkato. Wow! Nakuwenta tong WRO ko. Wala ka pinto. Ito na. Bibigyan ko na yung kamo sa'yo. Eh, sige lang. Kaya dito. Dapat mo. Oh, ah. hindi <laughs> eh, sayang lang rin kasi napatay ka doon. <laughs> oh, wala na ito. Ayun na, ayun na. Sunod. Laro-laro lang. May personalan. Taklit po. Taklit. Isang libo lang. Ay, gago. Tara, tara, tara.